nze salina siv ndi ni mutebi mahadi ensonga za mawulire ah, tutambulira kumu naye nga tulina digakirisali ku kamera ate rose constructions bali ku noti musanvu munaana munaana kyana munya nsanvu mukyenda mutaano wakubireko bagenda kuyambako mbyakuzimba um, ekiriwo kyo ekyokuba nti bannayuganda balina enzikiriza egamba nti omwenge ndoza mba guita uh, gwa walaji baguno mwenge walaji okusinga uh, mwenge ogwo nti gwonya covid era gumugema hmm. era bo bakkiriza bagamba nti teri mutamivu ng'anywa mwenge ogwo agenda kulwala covid ate naabo yadde togunywa wakiri gwekuumise singa ekirwadde kiba kizze kiba kisobola gusobola okukola ki hmm. okutangira ekirwadde ekyo Endoze eno no enyinyi tidi bana gana chenkani bitundu asatu mulana ku likumi. Ekyo no kiba kinene. Hmm. Okusinza ku researchers aba Awubos and the World Bank. Baga nti bana gana batukirideko baine zikizi actually si ya kati. Hmm. Yavude mabegeri yonna abajja bawanuza wala jawonya covid wala jagema covid uh, ah, lokuba nti obuli o speed season zina obuli ebyongera biteekebwamu mm. nezikola sanitizers kakati mukola sanitizers ate bo balina okukkiriza ntiasobanyweddi covid talina wagenda kukola ki wagenda kusanga so yenzikiriza yabweyonauganda mm, naye munsi ezisinga tamu kuliko obungereza era okusana gyebasinga okunywa omwenge mm, nate gyasinga okubaid ngegyebagoyamu so kifulanalanikoin nuganda mm. babaire ebibiji bewanuuza ao nenjogera mbu omunywi omulwadde wakawuka hiv eh. bwenakulira lwavudde ku madirasa adusu zaawo nayeabantu banyetamizabadde n'akawuka eh. ngaanye omwenge lwamesinze lwagambye nti ero sigenda kunywa hmm. tasulawo nayefeoli omusajja eyina muzi wa boda yafa hmm. tangaze ti steven ye yagamba nti gomukumi esinga yafa dda ngaalina akawuka ke yawangala yafa emyaka ngana muetaano oba kitegeere sinyubakoowo teyanywa <laughs> naye ebintu ebibeerawo bafiikayo mbibakkirizaamu tabikozeekolesaaki ekyameyosaka mu season abamu bakigala omusajja omutayiri etafuna kawuka mhm. naye nga jasi kikendeeza ku kyasa ezofuz'okulaki oba nakino kikendeeza nga gweoliawo kibakkiririzamu anti kati bagamba nabamungawo ne sabbuuni oba n'omwenge mwengekokiriza okunaaba guguziriza akawuka mhm. naye ekya sayansi kyogera ku ngalo sikugunywakati omunauganda ayina omutami bwawulira nti okunaaba mungalo okutaasa omwenge kyeza ate wengunywa mba seefu nnyo <laughs> <laughs> naye mm. abantu asatu bo munaana ku kikumi bwe nendowooza baba bangi nno baba bangi kyeko population y'abasiraamu mm. sigaza baganda affe bali abanywa omwenge ala sisidi wa ddiini eryanywa omwenge kitegeeza bemuntu anywa omwenge mm. yosaga seventy percent ku banywi b'omwenge baine bilifuyo nti tetoka kukwatibwa covid ekiba kyabulabe kizo baganda era gavumenti baina ositukiramu nibakokyekola because odi back report yegikoze okulabula okubakulakula yeah. nakwetangiza naku bantu bano ensonga ezo ekikoze mu mawanga mangi nekukosi ya uganda bali bane ndowoozesi nfaananako bwekyo kyomwenge mm. tegunagenza kukola muntu era mugwekola nga unionization program tinoba ogunywedde nosamupaina akawuka gukattirao mm. nga gwakatuuka gugema gamba kiringa ekisesa given fact kiri kubadde obusingo bwolayo mu nsi yonna tekirinawo kiseseza mm. nekiraga ensi abantu gye bayononeka nga teri kyebalowooza kirala kyonna kyonna okimukyabina ngaobeera gavumenti byeyagamba kunaba mu ngalo buli kaseera poza bantu babulamu okuyiga obulungi ngalozi bangi basomesamu zinaaba nayebaa naddala basire eh. agira kubugiza ati kasazitobako eh, kitegeera ah, ngaasagulaati ngaayitawo ate nga tewali agenda kubeerako nyaawo naabasimaokuloteakuterawo amazzi nesabuni kola ki naye gwe nojja nogerako bodi so kakyekyo balama okunaaba zeno kipingi gyalanga nto kawuka obutekwekamu mm. so bingi biziiza akawuka nekyomengere kiriiko so eni ndowooza eyo jafiira bwereere oba gulina so okunaaba naye yeah. zezikola ku nsonga eyo adhani bia simanyi <laughs> many space zezirimu element ya sanitizers yeah. nebirala akwegaza enkambwe naye simanyi tujja kwebuuza tulabe ekituufu kyakuba sigunya sigulwangamulabeolangirira nti gonjaaganaye ah. <laughs> ekyaliwo ndoza gyebuvudde bnakyakovu gyonajja ah, ensonga lwaki president bagezaako okwezeranira amakampuni gano agakola Uh, speed says no mwenge nti gachusimu gakoleki hmm. gakolate sanitizers kubanga element ezimu zero nsaka okakuna emu kunaba simu kunywa hmm. uh, kubanga waluwera ne mitwemu byetumanyi tisabuni mukunaba engalo muki mulungi naye tusoka kola ki kumunywa kumunywa so na kino chefaiza kechu ya jawulo okunaba no kunywa cha jawu tisingo go lwadde ngobuka kwavudde mu buchafu Singa anaba ne sabuni wali bwonye. Naye tosoa kunywa sabuni. No wona singa obuladi wa kokuri. Teza ntine covid ubanga speed so so zinaba ayito zinwa kuwonya ki bulwadde. So nti yembere yo banaganda tusoke kubanga tukwata kubo cham oba kuubwa. Kubanga bane ebintu ebiubya abantu tebiba bingi. Yeah, of course. Ebintu omuntu asolo kubanga omuntu abanga asolo kuubya abantu 10 bisatu oba bitano. Mm. Na dalu mwa bakola amachase za gobu fere. abakola amasabonti naubi abantu bikumi bitano ba lukumi kiyeza nti omuntu nono asobola okujja nemwegeragala naegoonya asobola okubya abantu ngaomutwalo mulamba eggwanga singa lifira abantu omutwaloyakolebyamanyiobosikikolakumbaliyayaggwanga Uh, bureau of statistics then ne world bank mm. badde mu research zabwe za covid mawanga mangi so muganda yabwa aluba province ekyo Oluusi biba negative perception. Ebo kyawulira nti kuna mungalo. Mm. Abamu bagula ekyo. Ne gambye Uganda buli bwada nga obina ku science atali mutuufu. Mm. Ah, okabukoze bwoti n'owanda. Mawuzi. Mawuzi. Mazzi. Ozitegeera ya. Naye nga ekituufu kiri nti <laughs> ng'oggyeeko abantu omu kuba nga balagira ebintu ebyo mu bukyamu bwabyo. Mm. Mulimu ebintu ebyo nga bikola wabula ng'ofunye eh, engeri egy'ebikozesebwamu ennungi. Yes. Nti oli wagana ntangawuzi noonyereza entangawuzi eyo. njikola ntya okulaba nti enyambako webagamba eniimu njikola eh, ntyafor example abantu baya katongolo kimu atena precaution covid nga yakajja nga bantu bakyatyanayenatubamina biri atyo bankolaki act besegenezamuwa hundred applause yagezako nyosomesa abantu ku nkozesa yabyo wakitekwa dokita mulamba yadde tumanyidde eri mu fiedi yaffe yamulangaamanya ku facebook ngaasomesa ku nkosa yebyo ebintu naye ngaabantu yajugula buguzi tamanyi ki kyenjikolaki so kibabe tawuliza ku lese personels ba bamusomesa nga kuukamu ekyo togenda kimusinza kudda nooda ku mboozi z'amalwa nti omwenge guwonya ogenda oli walagi nga wekwata mu maaso ate nga wone uh, save yafuma nti akawuka ka waliwo gye bafuna okutyandikanira obanka kekane mu kutu <laughs> ya anoga maski zodeze kumwa no kalebu kalateka na katuse wewe wasabe ya kwafia fuma ndiwe wokutia mm. kali banga ne mukutu wakola ki kasolo kwe kwe kai tubagamba maski zodeze kumwa no wasik kalebu kalateka mukutu wa gulchina wachi anyway uh, advantage sija gamba advantage naye kiri ho nti amabala tegana gulwa ono mu Uganda wa kwa de mu butagulwa bwako oluwagako ya yeah, ekyo president ite sura ko kugaana gafumya mwenge mm. employing abantu basasula omusolo n'amabala genyini gakola mu ngeri yaago akubagamu agali publicati gatunda mu kukutu niba okuziba batusanze emotoka ya holosere eitambuza mwenge aye nga zikola ekitegeeje zube kutwala lockdown ngabiza zitambula tezikyusanga mu ntambula yaazo era batikula bati ya kyekyo so gunywebwa lwokubali tegana gulwawo mubutongole nga oloza nti uh, president waba agogerako agogereko n'obwegendereza oba ne directives ennungi kubanga abannayuganda singa banagenda ne perspective eno tabwe eyinza okujja mu uganda ekirwadde kyeyongedde okubanga ate mpozihiv akwata abantu bangi ddala mm. abafuuka ate abamba nenjogera ku kintu kya fiction ekyo mm. nti siina mabwa siina ki tosobola kunkwata eh. bangi tebalutonda oba kitegeera mm. kiraba batalinako bwa kutondebwe mm nga kitegeza fashion ne webawo basikoze eki yate by the way chintu echo so banji bavuka ku nze ekimu kuchenda kuchenda chenaiga kusongezo nti sometimes there is utaba friction ngo ngo jirabo bango juulira na ye the fact that those are soft parts mm soft part okufuna obuvune mm. obo kufuna uh, chetuita leakage obwe bwali onna kyanguwa nnyo mu lutemya lwa liiso hmm. oyinza n'obutakiwulirira awo wabula after one day n'ogamba yi ate ki ekyakola kyekyantuse kumbe nga waliwo abantu bangi bafunye ekyayiv abavuka nadooza ebyo yakiralo hmm. oba okitegeera nawola bangi bagyesiga nnyo nti omukazi ali alubricated bulungi tasiiga hmm. oba okitegeera abaye bavuka balina endowooza eyo tebafiika ebintu ebimu tubiteeka mutulaba olwabibirifu ebyekyero nti obekugira biki naga nti omukazi nga lubriketed bulungi tasiiga hmm. <laughs> basinga kinyonyole mu lulimi olutegereka omukyala nga ayina amazzi g'ekikyala tasiga kawukabakyogera nti hmm. omukyala ayina amazzi g'ekyala mpozi nga maze kukala wakusiiga naye bwaba agalina atosobola kusiigibwa akisoboka bulungi nnyoti oluusi waba okyasezikenderaolaba fuga gye tujja endwadde soka ti ekyuma nga sinda kyewonja tulina siolizi nnyingi mm. ninga pakitikala enfu yes uh, bannayuganda twegendeza obulwadde bweyongedde mu ggwanga tulina okuba abegendereza ennyo ennyo ennyo ebintu byebagamba mwebuuze engeri gyebikolamu oba bagamba enniimu oba bagamba entangawo zebagamba galiki noonyereza kikola kitya nkikozesa ntya than ge ogenda obisuubule obikozese mu kozesa etakola ki etalina makulu okakane nga tofunyemu ogamba ate bandagirira bifu mwebale kubanga mugobere